首先，属老鼠的朋友在九月的流月里面，也就是月破的流月，在这个月呢，你会面临到两种状况，一个是转变，就是面对于现阶段的状况，有些你不得不做变化的时候了。那是什么样的转变呢？比如说，你本来都是在公事上都是跑外勤多，在这个时候，你可能会被杂事缠上身了，导致你没办法。 如期的去完成你本身原来的既定任务，或者是老板呢，你主管、领导交办了一些怪的、莫名的作业，要求你要去完成，让你必须要更多的时间留在公司内部一些手上的杂事哦。那另外一种呢，也就是我们说的第二种，是你必须要打破你的惯性。 而这个改变呢，可能是针对于生活上的惯性、工上的惯性，甚至是感情上的、上的、财务上的，也就是你平常跟人家互动的方式、你的方法、做事的模式、对的进退方式，都要让自己换另外一种方式处理，会是比较好的。而且你必须要适时式的去改变，那这样的话。 些改变呢，才能够把你拉回到原先的一个状况，而这原先的状况，也就是指会受到这个月破星的影响哦。再来呢，老师也要提醒一下属老鼠的朋友，你必须要去问一下，得问一下，我是不是真的需要去做一下改变的？因为你要知道的是，当我们这个世界都在改变的时候，你我自己呢，一直维持不变。 那世界抛弃你，抛弃你是你自己选择不对喽。在这个月呢，属老鼠的朋友，金鹰老师要提醒你，不管你做任何的事情，尽量都要做好你的记录，才能够应变各种各样的变化，让你的工作有所本。在月是一个非常重要的关键，在财运上面呢，在这个月。 尽量呢要保守一点才是上上策，不然的话很容易会莫名的出现赤字的一个状况。而在感情部分，建议属老鼠的朋友要多要注意聆听伴侣的想法跟看法，才能够确保你的幸福到。而这个聆听呢，绝对不是去听对方的碎碎念，而是去倾听他内心的需求以及他的渴望。 他的需要。至于属老鼠单身的朋友，在这个里这个月份呢，是非常有，会是可以告白成功的。所以金老师会劝你们可以在这个月呢，更积极 social，还有包括呢，更积极布局，这样去让自己顺利的告白成功哦。至于在健康的部分呢，要提防的是有牙痛、神经痛、头痛。 甚至呢，很容易莫名的站起来的时候就撞到了脚趾，这些都是比较属于在这个月很容易发生的事情哦。那老师会提醒你，预防的方式就是，请你务必要这样保持口腔的清洁，呃，如期的刷牙漱口。再来呢，如果你是女性的朋友，在我们洗完头的时候，一定要保持你头皮呢要擦干。 推到桅杆这样子呢，避免呃痛的一个状况发生咯。好，下一个生肖呢是我们属牛的朋友，而属牛的朋友呢，在这个流月呢是比较强盛的一个候，而且呢，在这个时间呢，逢到了年底啊，所以呢，我们属牛的朋友务必要好好的把握一下这个月份哦，并且呢，要积极努力的向前冲刺。 在工作的方面呢，属牛的朋友呢，老师劝你要尽可能做一些对事业成长有帮助的事情。如果你是内勤的朋友，考核的内容，请你要悟到完整，才能够确保你在年底后会有一个好的绩效，奖金呢才能够顺利的入袋。如果你想要晋升，那请你呢，除了要知道晋升的标准是什么，你人际部分该要爱瞎子的部分。 请你呢都要做好哦。人家说了，打蛇打七寸，事情呢，请你都要做到点上。那这样子才可以让你的限度被砍到。如果是属于工作呢，是属于稳定范围的，在这个月，老师会建议啊，你话就是去进行一下进修啊，无论是在线上的这种课程啊，或者是团体课程。 都是重要的，因为在这样的一个氛围的上课的方式呢，才能够让你有所收。还有呢，在这个低运的时候，让你所东西呢，要可以被加以运用的，就是因为度是比较明确的，所以在这个时候，任何的学习都能够很快的呢，把它转为用，而且。 顺畅的运用在你现在的上面哦。再来就是，如果你是属于外勤的朋友，你想要冲业绩的话，就必须要舍身忘死的时候了。即便现在是在疫情的状况下，你没有办法出门去拜访客人呢，忙碌呢还是好用的东西哦。无论是约客人呢，在线上做会议呀，或者是线上拜访，然后你有整理好你的相关讯息。 寄给客人呢，做了审阅，然后呢，不断的做追踪跟讨论，那这样子做法下来，应该都或多或少都有成果的。综合来讲呢，我们属牛的朋友在工作运上面是属上上级的阶段哦。在财运部分呢，属牛的朋友，请你务必要做好功课再下手。也就是，如果你可以货比三家，就请你不要懒。 不然你可能会觉得，我怎么呢让自己呢多花了多少钱在一个东西上面，反而让自己难过了一下子。再来呢，你的财运在这个月呢终极的部分，如果你想要提高呢，就尽量要让自己货币国家喽。在财运的部分，我们刚刚解说完了，现在呢就是来看一下属牛的朋友在感情的部分。 感情的部分呢，在这个部分这个月要特别注意肉欲旺盛。既然有这样的一个状况，就务必要做好我们的保护措施。不管你是女性朋友或者是男性朋友都一样哦，不然可闹出命的，但闹出人命，没办法承受这个要的状况呢。至于单身的朋友呢？ 在这个月，感情的部分是很有机会可以结识到对象，所以在感情的方面是哦。健康的部分吃还是想要吃，嘴巴呢非常的开心，但是你的肠胃呢负担可是太大了，太开心闹脾气了，所以肠胃炎或者是肠胃的胀气、消化不良、积食。 可能都倒上门，甚至有可能不断的打嗝的一个状况，所以老师会建议属牛的朋友要注意，要过量的饮辛辣的食物、冷乎热的食物交替的吃法，会容易让你的肠胃受不了的。所以健康运是属牛。下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友。老虎的朋友呢，在国历的九月啊，心灵能量是属非常强大的。 就是在这个月份，你有很多很多的想法，你也非常想要去落实哦。可是会有一个状况，就难免冲动，你的计划呢却跟不上脚步。所以在这个月，计划就是额外的重要的一件了。在工作上，老师会建议呢，属老虎的朋友呢做事情，然后比较积极一点，尤其是业务的同仁，积极。 本来就是一个正面的好事，可是准备周到是很重要的。在这个时间呢，老师会建议属老虎的朋友，如果你想要顺利的拓展你的业绩，最好要找一个的朋友，或者是你发挥团队的力量，比如一个主内，一个主外。如果你很擅长去做沟通，就是去强势的去攻，那么就可以。 透过你的口来达成业绩的目标，那把后续的这个跟催以及我们的这个 paperwork 的部分交给另外一个这样子的 team work 就可以达到极大的一个效果。再来呢，我们在这个月份呢，这个工作的运势呢是属于中级哦。如果想要达到你的业绩目标呢，务必呢要记得要各。 这样子就可让这个呢再提高一些了。至于在财运的部分啊，哇，老虎的朋友对于钱的这个敏感度啊会高很多，而且呢要注意一点，就是你很容易会有冲动的的状况。所以老师要提醒属老虎的朋友，尤其是性朋友，尽量呢不要让你的冲动去。 是而买了一堆你不需要的东西，或者是囤积一堆没有办法在短时间消耗完的东西，所以男性朋友可能一下子就买了非常高单价的物品。所以在这个月呢，属老虎的朋友最好是专注专心在你的本业上，这样子会比较稳定一点。整体上来讲，你的财运呢？ 就于在感情的部分呢，不管是男性或者是女性，在这个月的魅力都是比较高的，会有人的询问度，就是会有异性想要跟你接触，想要多认识你一点，所以请你打理好自己外在。再来呢，跟自己内在也是很重要的，多做一些阅读，还有可以的话，尽量呢要跟对方呢一起。 共鸣这样子，对方才会在更欣赏你。整体而言呢，在感情的部分，属老虎的朋友在这个月是属小吉的哦。好，以上呢是针对生肖属老鼠、牛以及属虎的九月份的生肖运势月报。喜欢的朋友，请在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。其他生肖的朋友，请必看其他影片。 我们下次再见喽，拜拜。